hello and welcome friends Libre Writer सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो लिब्रा राइटर की देखिए अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं वेब लाइक स्ट्रक्चर लाइक देखिए ये ये कुछ इस तरीके का है तो आपको क्या प्रेस करना चाहिए तो आपको प्रेस करना चाहिए शिफ्ट के साथ जो टिल्ड बटन होता है जो साइड में दिया होता है अल्फा न्यूमेरिक की जो वन होती है उसके ठीक लेफ्ट साइड में जो दिया होता है वही आपको प्रेस करना है और आप टिल्ड टाइप की जो वेब लाइन है वो आप बना पाएंगे ठीक है इसी के साथ अगर आपको हैश साइन चाहिए तो आपको प्रेस करना चाहिए शिफ्ट के साथ और जो थ्री नंबर अल्फा न्यूमेरिक की है उसे प्रेस कर लेना चाहिए तो आप आसानी के साथ ये कर पाएंगे